6 Okay Alright Hi guys, aku Daniel Eh Assalamualaikum guys, aku Daniel So, welcome to the escape Okay Malam ni just aku nak cakap dengan korang Semalam ah, tak Semalam ah. Aku post siang tadi kan Semalam aku ada post video pasal Pasal apa? Pasal cara nak tips ataupun cara untuk korang tulis skrip filem ataupun drama kan untuk Cara untuk korang buat satu plot tu plot untuk plot story ataupun plot twist cara semua tu lah okay. so hari ni aku just nak fokuskan dengan satu um, cara eh bukan cara aku nak guide bukan guide aku nak macam mana ya aku nak bagi tips lah macam mana untuk korang tulis um, lirik ataupun buat lirik lagu so mostly aku beli beat dekat dekat YouTube dekat beatmaker YouTube then aku tuliskan lirik And then Ya yeah, Recording semula So sekarang aku nak tunjuk kepada korang macam mana aku tulis lirik lagu Wait lah Okay Banyak ni eh. Sepanjang hidup aku sekarang ni Aku dah Alhamdulillah aku dah Hasilkan lebih daripada 50 um, ah, lirik Tapi yang menjadi sampai jadi lagu sekarang Hanyalah lebih kurang 22 lirik saja. Um, boleh relate lah <clears throat> aku macam kurang mood tu sehari ni sekarang tak tahu kenapa tak tahu saya ah saya terlupa lah macam mana aku nak ajar korang Okay um, ni based on my experience ha cara untuk aku tuliskan diri kan first thing first thing first um, korang kena um, letakkan tema untuk um, lirik korang contoh uh, lirik kau ni apa lagu kau ni kau nak um, ceritakan tentang perjalanan cinta kau Ah uh, yelah sekarang kan tengah trending rap pasal cinta kan rap macam-macam lah dia ada dia ada diss dia ada distract dia ada macam-macam aku kurang lah bab-bab cinta ni kan sebab yelah tak ada sebab aku lebih suka buat skrip pasal eh skrip pula aku lebih suka tulis lirik pasal um, hidup ataupun perjalanan hidup um, someone lah. So, yeah. Maybe aku aku rasa aku akan tunjuk korang macam mana aku nak tulis lirik. Um, tulis lirik jalan hidup aku lah. So, macam contoh tema kau. Kau dah penat dengan dunia kan? Okay. Itu poin pertama. Kau dah penat dengan dunia dan kau perlu rehat secukupnya. So, kau tulis lah lirik. Um, but kalau kau nak tulis lirik untuk chorus ni, chorus ni dia agak payah. Sebab apa dia agak payah? Dia memerlukan satu um, uh, memerlukan baris ayat yang membuatkan orang terngiang-ngiang di ingatan. Uh, macam contoh aku tak ada yang aku tak ada aku tak ada chorus yang sedap pun. Aku bukannya hebat mana. Tak hebat pun. Masih newbie, masih budak-budak lagi. Setakat ni aku rasa yang menjadi ingatan orang kan <laughs> um, Terutama Amma Amma dia suka dengar untuk lagu aku jatuh So Cuba kau menghadam kata aku ini biar cacat hitam walau dari mimpi Kata itu bukan dari sadis sini baru kata sian benar sampai sini So um, Amma suka dengar tu Ramai juga yang suka dengar um, Ataupun Singgah sana terbeleduh nama agar insan yang bangga adalah mama So dia hujung dia A eh, So dia agak mudah lah untuk orang dengar Okay itu tema Eh tema Ataupun chorus Cara kau nak pilih chorus Chorus kau kena buat baris ayat yang menyebabkan agak orang ingat Sampai terngiang-ngiang di ingatan dia Bila lepas dengar je lah lagu tu Okay, the second It's a Cara kau nak tulis um, ah, Lirik untuk rap Ataupun verse lah Kalau aku rap ni aku suka aku suka dua pembayang dan dua benda yang kau nak sampaikan tu so aku boleh tunjukkan contoh dekat sini ini kebanyakan aku tak banyak pembayang aku banyak taruh aku banyak taruh straight to the point contoh ah, aku cakap tadi straight to the point kan waktu kian berjalan bermainnya di fikiran berjaya masa depan jika kau jagakan iman Illuminati telah muncul sesatkan ajaran Jangan terpengaruh untuk kekalkan masa depan So, dua baris atas untuk aku menceritakan um, Tentang kalau kita jaga iman kita So, kalau kita jaga iman kan So, dia macam otak kita ni Fikiran dia bercelaru Betul? Okay um, Baris, dua baris yang last ni Illuminati telah muncul sesatkan ajaran So, ini straight um, uh, Illuminati ni um, satu orang kata satu agensi bukan agensi pertubuhan ah aku mana cakap Illuminati ni macam kumpulan dajal lah saya lah kumpulan dajal so kumpulan dajal orang yang menyokong dajal lah untuk sesatkan ajaran semua agama kat dunia ni termasuklah Islam, Kristian, semualah agama. Okey. belas last uh, jangan terpengaruh untuk kekalkan masa depan. Okey. Maksud aku Illuminati dah muncul, so um, kita nak kita jangan terpengaruh untuk kita kita jadi diri kita sampai bila-bila. Kita tetap dengan pegangan ajaran kita. Betul. <laughs> um <clears throat> okey. Ini lirik daripada aku punya lagu baru. So guys jangan lupa dengarkan stay tune sampai lagu baru keluar. Aku ada dua lagu. Aku bagi tahu jelah terus Somebody to Hold dan juga Miss Me. Um Somebody to Hold ni oh, um dari aku beli kat Bitmaker sah. Apa yang namanya? Gang ah. Gang ah, apa dah? <laughs> Ah Banyak juga nanti kalau korang rasa nak tengok lirik-lirik aku ni korang just buka je lagu aku dekat lagu aku bawah ni dia ada aku ada letak kali lirik so bolehlah fahamkan setiap baris ayat tu aku tak adalah hebat mana aku selut dekat penulis lirik ataupun komposer pencipta lagu rap paling hebat lah aku selut dekat dua orang itu Mr. General dengan Mr. President tahu sendiri kan ha. um, <laughs> aku rasa tu je kot untuk aku ajar korang ok tips untuk ok lagi satu ini apa yang aku selalu guna lah. untuk korang dapatkan idea tulis lirik ni dia bukan satu hari dua hari je kau kena kau kena spend time dengan diri kau sendiri kau kena cari apa maksud lagu kau. Bila apa maksud lagu kau tu, sebab kau fikir. Contoh kau dah tulis dua baris ayat, kau dah stuck lah idea kau. Kepala otak kau dah dah stuck lah. So, kau stay yang um, kau rehat jap. Um, take some drink ataupun kau pusing-pusing jalan-jalan, kau ke hulu ke hilir ke hulu ke hilir. Make sure kau bawa kau punya note ataupun kau punya phone dah standby dengan note lah. Dengan note kan. So, bila kau dapat je idea tu, um, Kau terus um, Kau terus tuliskan dan kau sesuaikan ayat dia Cantikkan, kan, Confirm, cantik dah, nice dah Itu apa yang aku selalu buat Kalau tak pun, kau cuba lepak dekat tempat yang tenang um, just, Macam pantai uh, Tempat yang tinggi Kau nampak lah view yang tenang Kau nak lagi waktu yang senang untuk kau tulis diri, Malam Malam cakap malam Sebab apa? Aku tak tahu sebab apa tapi Malam ni satu waktu yang sangat tenang je Sebab dunia kita ni akan menjadi senyap seketika Aku nak buat thumbnail lah Senyap seketika Okay guys eh, Nanti aku screenshot lah um, Itu dah kot Video pun dah 8 minit So guys um, filem dah ada dekat YouTube So bagi ramai banyak-banyak view share dekat family share dekat semua kau share dekat siapa-siapa filem sahabat titian tak ada prison stone ni aku minta maaf kita ada banyak masalah kat dalam filem tu banyak yang berbab aku rasa kau tak suka banyak yang rasa hamba tapi um, insyaallah itu adalah kunci untuk kita orang berusaha lagi Yelah masih newbie kan Masih kanak-kanak Masih kanak-kanak riang lagi kan Ya insyaAllah kita akan cuba yang terbaik So guys, stay healthy, stay safe. Jaga SOP. Sekarang kes kita dah Oi, aku tak boleh nak cakap. Nanti kalau aku ngamuk aku eh aku tak nak cakap ah. Tak nak cakap, tak nak cakap. <laughs> aku dahlah video sampai sini kot. So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. Aku Daniel. Escape in the house. Peace. Assalamualaikum. Bye. <laughs>